Tobias. Cara, coloca na lista aí, Praia da Tainha. Se joga pra cá. Eu já vim algumas vezes da Bombinhas. Conheço é boa parte das praias, mais famosinhas também, Sepultura, a clássica que é Bombinhas, maior. Canto Grande, Morro do Macaco e a Praia da Conceição. Mas aqui água tranquila Então recomendo, coloca na lista aí e aproveita. Aproveita porque olha a cor dessa água, gente. Have you ever felt? Are you listening? Damn.